Gazeta apresenta, a partir de agora, um show de atrações. Festa no Interior, o programa mais alegre do seu rádio. Apresentação Wilson Collin. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, muito boa tarde. A partir de agora, muita música, muita alegria. São 1 hora e 33 minutos. É até as 4 da tarde, nós levando muita música para todos os ouvintes da Gazeta, toda a região do Rio Grande do Sul e mesmo, mesmo em outros estados. Isto mesmo. A partir de agora, o campeão de audiência, festa no interior. É, então vamos abrir a parte musical do nosso programa. Vamos com música, tem também convite para domingueira, tem convite para baile de kerp, tem aniversário. A gente fica muito contente, aniversário também do, de um dos nossos patrocinadores, tá de aniversário e vamos cantar os parabéns para ele aqui quando a gente fizer os aniversários. E às três horas é o Cantinho do Amor. Alô meu amigo, alô minha amiga, você solteirão, solteirona, separado, divorciado, você está sozinha, tá pensando coisas até às vezes ruins? Não esquente a cabeça. Vem até aqui na Rádio Rádio Gazeta. Inscreva-se no Cantinho do Amor. Você pode ser feliz pro resto da sua vida arrumando o seu cara metade. Isto mesmo. A gente fica muito contente se você vem aqui e participe do Cantinho do Amor. É, há muitos anos já estamos apresentando o Cantinho do Amor. São exatamente, são exatamente 1 hora e 42 minutos. Meu amigo Thiago Machado, vamos lá, sucesso! rádio era uma coisa, era uma novidade, né? Porque era o único meio de comunicação que nós é, eh, eh, comecemos a, a, curtir, né? Porque não, não tinha luz elétrica, não tinha televisão, não tinha nada. A única coisa que nós tínhamos era para escutar o rádio, música, notícia, tudo, tudo que, que, que acontecia, né? é, o rádio, a gente ficava sabendo através do rádio, né? E hoje continua também, né? É, e nós, por exemplo, aqui é, usemos durante o dia inteiro, de manhã cedo à noite. Só, só desligamos o rádio quando a gente entra para dentro de casa de noite para assistir alguma novela, a notícia, ah, assim, né? Mas o rádio é a, é a preferência é o rádio, né? Ainda continua. Quando eu comecei a escutar o rádio, a minha era as dedicatórias de antigamente, não sei se você lembra, que dava o nome, daí homenageava o aniversariante. Então a gente trabalhava o dia inteiro, de noite tomava um banho, nem chuveiro não tinha, tomava banho num tanque de água assim, frio mesmo e, e, e depois jantava e ó, lá pro aniversário do fulano lá e, dança até 10, 11 horas e daí ó para casa para outro nós o pro serviço de novo. Nós cansamos de <laughs> juntar, fazer um bilhetinho e mandar para a rádio é. e daí marcar as músicas que nós queria, daí nós se reunia a juventude para eles tocar aquelas músicas naquele horário para nós poder é. dançar. E o que, que era o, o que, a, a, o que, que era a rádio naquela época, né? É, a serventia e, a, e, o, e o passatempo, né? Que, é, que era e é o rádio hoje ainda, né? Naquela época era a, a, comunicação, como é que eu vou dizer? Era mais, mais direta, né? Era, tu escrevia, mandava para a rádio, imediatamente você recebia o retorno vez, quando eu era solteira, enviei até uma carta pelo ônibus. Eu fui <laughs> na parada do ônibus aí no asfalto, entreguei pro motorista e ele entregou lá na Rádio Sarandi. É. O Marino aqui a é dona Ivone, o Marino tá tiradão lá na sombra com o rádio pendurado numa laranjeira, <laughs> é, ligado na Gazeta. É um abração para eles, muito obrigado, são grandes ouvintes do programa. O Darcy Mockstein, lá em Ponte Nova, Sarandi. Um abração para vocês também. A sua esposa Neuza. É um abraço aí na Ponte Nova. Um abraço para vocês. Mas eu era piada, de 8, 10 anos. Meu tio ali tinha a roda d'água, ele tinha um rádiozinho pequeno ali, com uma luz. É, então aquilo lá a gente ia escutar aquela vez. Mas isso aí, no tempo que tinha só com roda d'água, aquele dinamozinho pequeno. E ali que a gente escutava o rádio. Farroupilha, mas era lá de São Paulo. Escutava quando tinha caipira, cantava. notícias essas coisas, não escutava assim. Ah, aquela vez o Prisola ocupou a Rádio Farroupilha. Noite e, e o dia, assim, gritando e chamando a atenção do exército. <laughs> chamava-se um tal de, era o ministro Arracão, me prende o Arracão. <laughs> e aquela vez era aquela revolta, daí fugindo para o Uruguai. Naquela vez já existia mais rádio quando foi o, a expulsão do, do Jango ali. Ali já tinha mais rádio. O Prisola foi eleito, foi em 1900 Quantos anos o Jorge tem? Foi no, em 58 o Jorge nasceu, daí ele teve que ser feito uma cesariana. Daí ele foi no hospital e daí o doutor Milton, que fez a cesariana, estava lá na prefeitura contando os votos do Prisola À meia-noite tive que chamar ele para fazer a cirurgia. E eles contando os votos. Daí no outro dia o médico Chegou e disse, tem que dar um nome para ele agora de Prisola. <laughs> Mas daí eu não quis dar o nome de Prisola. <laughs> daí foi botado junto Jorge Leonel, por isso ele tem o nome do Leonel. duas horas e quatro minutos. É, queremos mandar um abraço lá para a Adriana Sterling e o Quito, lá em Santo Antônio do Planalto. Eles estão parabenizando o município. Dia 20, é, Santo Antônio do Planalto, Coqueiro do Sul, fizeram aniversário, 23 anos de emancipação, né, Eri? Então depois vão cantar os parabéns. O município de Santo Antônio do Planalto temos. Geralmente quando vem a voz do Brasil de tardezinha, né? O que vem na TV eu já sei tudo ali na, na rádio, né? E daí jornal eu não assisto quase, né? Só futebol, assim. Eu é mais no rádio, né? Eu, aí eu vou na cama, me deito, ligo o rádio, escuto. De noite sempre tem música. Antigamente, eu, quando eu era mais novo, nem luz tinha. Nós tinha um rádio velho de pilha. Eu me sentava de noite no escuro, até 10, 11 horas, escutando os caipiras lá de São Paulo cantar. Fala, Zé Bétio. Falo, falo sim. Ele agora vai se apresentar na Rádio Nacional de São Paulo a dupla que canta para a terra e para o céu, Liu e Léo. <laughs> Programa do Zé Bétio. Eu, quando tinha 13 anos, eu já eu, eu tinha um rádio a pilha. E, é, primeiro era a bateria. Aí depois veio a, a, a, a transformação de rádio a pilha, né? Então aquele rádio tinha um... Era um agricultor ali que ele, se, ele fez um curso, sabe, de, de, de transformação desse negócio de passar um rádio, a, a bateria para pilha, né? E ele fez um rádio assim, de, de, era de madeira. Daí ele, ele transformou ele e aquele rádio, então aí era uma beleza. Eu de noite jantava, já sabia o horário certinho. Ligava na Record de São Paulo e o Zé Bétio estava falando. Aí vinha o Tonico e Tinoco, vinha o Jacó e Jacozinho, o Lio e Léo, o milionário José Rico, o... mas tem tantos, tantos que o, o Canário e Passarinho, o, o, interlocutor da, da Rádio Record dizia, fala Zé Bétio, daí diz o Zé Bétio, falo, falo sim, a Rádio Record de São Paulo, Tonico e Tinoco se apresentando. E aí largavam a música, era uma beleza. Deus, eu não perdia uma noite. De segunda a sexta-feira e sábado, daí eh, aí às vezes a gente ou se reunia, gurizada, né, aqui ou ali. Mas durante a semana que era de trabalhar, de dia trabalhar, de noite a música. <laughs> E lá de Marau tem um ouvinte nosso, o seu Honorino ah, Monteiro e a dona Elidin. Um abração para vocês, muito obrigado. Também o Amarildo, a Noeli, todo o pessoal aí. É, um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Tiago, duas músicas de banda lá, Tiago. São duas horas e 51 minutos, faltando nove minutos para iniciar o programa Cantinho do Amor. Vamos lá, sucesso! Música Eu, 90% quando estou trabalhando com o trator, estou escutando rádio, né? Eu escuto notícias e é, música, tudo que tiver na programação, eu estou escutando. Né? Eu gosto, eu, eu passo tempo trabalhando. Eu passava veneno com capacete e com uh, fone de ouvido dentro. Né? Quando não tinha cabine, usava o capacete. E daí eu botei o som dele para escutar som, sim. Antes da cabine eu tinha, já tinha o abafador com, com, com alto-falante dentro, né? Mas agora melhorou, né? Depois que deu, dá menos rompe, né? Menos... Eu já tinha antes também isso assim, né? Os abafadores com... botei um som dentro do telefone. Tirei o telefone e coloquei lá dentro. Eu, quando encato a plantadeira, pode até olhar depois, eu tenho um alarme. Tirei o alarme do ré do trator, coloquei lá dentro e mais uma luz que liga me avisando, né? E enchi tudo de espelho porque lá fora não escuto nada. Tem que visualizar tudo, né? Mas no chiqueiro tenho caixa de som, tudo. Rádio de carro adaptado na luz. Os porcos estão tranquilos lá escutando rádio. Acho que até vai menos ração por causa disso. Nós temos até na sala de ordenha né, também. Tem, na, na, tem no pátio, às vezes eu tenho rádio aqui, eu tenho rádio pequeno ali, eu pego junto como é né, que trabalha. Na eu não tenho porque a safe a gente tem que cuidar mais. É. Vai que estoura lá uma coisa e a gente não escuta, né? E não dá. É, e agora está com nós aqui o seu Domingos lá de Birubá. O rádio divulga aquilo que é a realidade, né? E a, a, só a diferença que tem é que a, a, o que passa na televisão você enxerga ao vivo. Se é verdade ou não é, a gente não pode dizer nada, né? Eu, é a TV, eu acho muita violência e... Se eu assisto um, é o canal rural, né? Mas assim eu não sou de... Futebol, aí eu sou fã, né? Aí eu perco até tempo para assistir. <laughs> 3 horas e 3 minutos. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Estamos iniciando o Cantinho do Amor você que é solteirão, solteirona, separada, você é divorciada, você está morando sozinha, você quer arrumar um companheiro, uma companheira, então é a oportunidade aqui no Cantinho do Amor. Você vem até aqui na Rádio Gazeta, escreve, dá o seu nome, as suas características e nós eh, aí eh, preservamos sigilosamente. É, então a gente não dá o nome no ar, é só as características. É por isso que está dando certo o Cantinho do Amor. E você pode ser feliz o resto da sua vida. Eu tenho aqui uma senhora, tem 69 anos, ela quer uma, um companheiro de 69 anos, até 72, 73. É, ela mora num bairro aqui de Carazinho. Ela tem casa própria, ela tem tudo, só falta aí o maridão. Temos mais um rapaz aqui de Chapada, ele tem 55 anos, ele quer uma, uma companheira para relacionamento sério. Temos o telefone dele aqui também. Temos também aqui uma viúva aposentada, tem casa própria, 59 anos. Ele, ela quer arrumar um companheiro que não fuma e não beba, para morar com ele, com ela, isto mesmo, para morar com ela. Temos mais aqui um rapaz, temos dois telefones dele, ele quer um mau companheiro, ele é um rapaz novo, é novo, novo, e ele quer um mau companheiro, ele é viúvo, é, e temos o telefone dele. Temos mais um rapaz aqui, tem 63 anos, ele quer um mau companheiro de 30 até 50 anos. Temos mais aqui, ele é viúvo, tem 60 anos, que era uma companheira de 55 até 58, até 58. Ele mora solito, ele mora sozinho, isto mesmo. Tem casa própria e gosta de ir na igreja. Olha só, ele gosta de ir na igreja. Parabéns. Tem mais aqui uma mocinha, 49 anos, ela é viúva, quer uma companheira de 40 até 60 anos. É isso mesmo. Temos mais um aqui, 50 anos, ela é viúva, ela mora solita, sozinha e quer uma companheira de 50 até 60 anos mais um rapaz aqui tem 37 anos, ele quer uma companheira, ele é quatro anos separados e quer uma companheira é, para compromisso sério, isto mesmo. Por hoje era só no Cantinho do Amor e sábado que vem tem de novo. Tem bastante gente me imitando, né? Fazendo Cantinho do Coração, mas o nosso programa é, Cantinho do Amor já é marca registrada, né, Nelly? Marca registrada. Aí não tem. Mas aí eu, as pessoas... Ah, Estou muito contente e muita audiência das pessoas que moram sozinhas, eles ficam escutando a rádio ver se não tem nada para eles. Eu pensei em fazer para ajudar as pessoas. Às vezes tem, tem gente que não se conhece nele. E daí eu pensei assim, vou fazer. Comecei meio pequeno, né, o Cantinho do Amor. E agora tá grande. Tá grande, né, as pessoas vêm até na rádio. Antes eu não precisava ir na rádio, né? É, eu fazia por telefone, mas agora não faço mais por telefone. Daí o telefone não dá, tem que vir aqui na rádio e dar de identidade, tudo certinho, né? E, e tá dando certo, tá dando certo. Bastante gente estão morando junto, todas as idades, todas as idades. É, tem aí de 24, 34, 40, 50, 70, tudo que é idade. Ah, porque eu estou sozinho, né? Queria ajeitar uma companheira, mas não é fácil. Existir existe, mas querem só dinheiro daí. Né? Apareceu, mas foi é que nem te falei, né? Não é fácil. Pois minhas filhas dizem, abriu, meu pai, nós temos que cuidar. Então é real. Estou com minhas dúvidas. Eu sempre escuto o programa. Sempre. Só não sei ler muita coisa, né? Escrever, tirar é os números, pegar nos telefones, essas coisas, não sei muito, né? E a gente tem vergonha de pedir para os estranhos, né? Então, eu digo, quer saber uma coisa que eu vou lá. Me resolvi e fui. <laughs> eu só quero arrumar um companheiro, uma pessoa boa, honesto, né? Que, que sirva de companhia da gente, né? Todas as horas, para sair, ficar de caseiro também com a gente, né? para tomar chimarrão. E no CTG a gente gosta muito, né? Isso aí. As terceira idade. Baita <laughs> tá de noite, a gente fica triste, sozinha, né? Às vezes quer sair, não pode, né? E o mais. Tem que aguentar sozinha mesmo. <laughs> Até quando Deus achar que dá, né? Por isso que a gente sempre fala que irmão um companheiro, mas não sei se é fácil, né? Eu já tive dois. Os dois faleceram. Peguei, mas não deu nada certo. Era pessoas comprometidas. Tem muita gente ali que vai ali, tá com outra. Daí eu nunca mais liguei. Porque eu interessava é arrumar uma pessoa, mas pra vir dar quando na vida, já passei por isso, não adianta. Pessoa séria não existe mais, né? Ou existe? <laughs> O que, que tu me diz? Não existe, né? Não tem. Porque eu nunca encontrei. Eu tentei. Eu tentei uma vez, não, não fui enganada de novo, não, não. Não tem. Outra vez eu não... Não mereça essa pessoa. Sei lá, olha. De quantos anos pode ser, Luísa? A de 49 anos tá aqui, Lorena. Ele vai ligar depois. É, Luiz, fala o seguinte. Tu liga um pouquinho mais tarde que eu vou procurar aqui com o Wilson aqui, vou anotar o número e eu te passo ele, tá? Sim, eu sim. Eu tô encontrando aqui nesse pacote aqui. Zero. Zero de novo. Nove. Dois. É, o outro é o nove. Dois. Não, daí tu entra em contato com ela. É, oito, um. Dois de novo. Vinte e cinco. Zero. Quantos anos? cinco. 35. Só um pouquinho, então. Tá, guarda aí na linha? Tá bom. Tá bom. Quem ligou foi eu. Ele que botou, eh, botou o telefone dele, não eu fui liguei. eu. Eu estava me sentindo só. Daí eu liguei na rádio que eu queria uma companheira, que eu expliquei, né? Era viúvo, morava sozinho, tinha casa própria e tudo, né? E eu estava escutando o programa, sempre escutava. Nós sempre escutamos o programa, né? Eu fui no mercado para comprar umas coisas, para domingo, né? Sábado de tarde, né? E daí ela ligou e achei que pensei que ela comigo, disse, é boa pessoa, ela é calma para falar, não é exagerada nos assuntos, né? E temos vivendo. Temos aí. Era para ser assim. É, pra, era para ser. E nós se encontramos, ele veio aqui na minha casa, daí nós conversamos. <laughs> Não, Daí eu achei que não ia dar certo, né? Só se não conhecia ele, eu tinha até medo, né? Porque eu morava sozinha. <laughs> e daí foi indo, né? Depois ele ligou de novo, daí li... ele ligou, eu não respondi. Daí eu pensei que não ia dar <laughs> certo. e daí ele ligou de novo e disse, mas não, vou responder. Ele liga tanto e. <coughs> daí nós conversamos, né? É. Se acertemos. É, já faz em agosto vai fazer dois anos que estamos vivendo junto, né? Ele está morando aqui já. É, morando com ela aqui. É. Faço tudo, as caminhadinhas para ela e tudo, né? Se ela precisa fazer, marcar um exame, eu vou. Se ela precisa buscar uma coisa no mercado, porque eu não deixo ela carregar peso, né? Problema dela, né? Então eu vou, eu pego. Daí pensei, digo, vou mudar de cidade, porque lá onde eu morava, em Ibirubá, Morei 66 anos lá. E foi engraçado o nosso encontro. Eu vim aqui, né? Eu não sabia onde é que ela morava, né? Daí o meu cunhado me trouxe aqui, deixou lá na esquina, lá em cima. E daí eu vim procurando aqui. Eu perguntei a essa vizinha aqui se não tinha uma senhora que queria vender uma casa, como ela queria vender, né? Eu vim como se fosse fazer um <laughs> negócio, né? E cheguei <laughs> e... Daí comprei tudo, né? <laughs> compreender é o amor dela. E eu estou vivendo bem com ela. Temos, não falta nada, graças a Deus. Temos, só eu estou pedindo a Deus que a saúde dela melhore, né? Que dê para nós se divertir mais e mais nos bailinhos, né? Solidão é a coisa mais triste do mundo. A gente pensa tudo que é coisa ruim às vezes, quando a gente está solto e tudo, bem né. A gente acha que a vida termina, né? É, acho Porque... que é. Parece que a gente, a, gente acha que está no fim da vida e não. A vida é a vida mais. A vida é a coisa mais rica do mundo, né? O amor para nós é uma significância muito bonita. Amor é a coisa mais linda do mundo. Depois de velho ainda. Né? Depois de velho, é. Porque o amor tem que permanecer durante a vida, né? E a gente, estamos encerrando o programa Festa no Interior. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Gazeta acabou de apresentar Festa no Interior. Sábado que vem tem muito mais para você. Boa tarde! Até agora não. Tô esperando. É difícil, mas tem um deles por aí, mas tropicando no outro, mas do meu nível. Uh -uh. <laughs> desisti, tenho ali no meio nos panos, mas ela não quer vir morar comigo, eu vou na casa dela, não vou, ela quer que eu vou morar com ela. Eu não vou deixar minhas coisinhas que eu tenho aqui, né? depois quando eu tô doente, vai saber se me dá um pontapé no cu. Não se sabe a intenção, né? Ela ah, já teve várias que queria. Mas o disse que vai então vamos ver. Ela tá bom assim, vivendo assim. Ninguém incomoda, né? Tá, mas a, a gente dessa idade tem que encontrar a coisa certa, porque se pegar errado vai só se incomodar na vida. E saber onde é que tá isso? <laughs> É isso!